Green! Parang ako atang ikakasal sa huwis na ring suot ko. Oh. <laughs> mm, nakabuging ko ang bride, charot. tayo for the first time. At meron tayong kasama. Hi! Vin at Vin Aranas. At syempre nabasa nyo na sa title na pupunta kami ng kasalan. Diyos ko ho. Wala lang. <laughs> Mema. so kung napanood nyo yung Mount Pulag, ayun yon Yung isa dong sa couple na yon yun yung ikakasal. At kami inaambitahan sa kainan lamang. At first time kong makalabas-labas ngayong pandemya, Vin. Hindi ko tulad ni Vin. Ang daming alas. <laughs> So, ayan, samahan nyo kami sa adventure na ito. Kasi sabi nung ikakasal mag-vlog daw ako. <laughs> Pero ako ay na-excited kasi ngayon na lang talaga uli ako lalabas, makakakita ng mga ibang tao at ng mga ibang mga friends. At kita nyo, hindi pa ako handa, hindi pa ako nagme-makeup. So, pagbalik natin, naka-makeup na ako. Handa na kayo. Ito na, 1, 2, 3. Pakachak! So, bago po kami pumunta sa kasalan, eh, kukuha muna siya ng RFID. Govin. Tapos na po siyang magkumuha ng RFID. At Thank bibilit na kami ng Thank maraya. Thank you. In maayos yung process nila. Uy, dire-diretso ka puta ka. Nakaschedule siya ng... Ay, sorry. Don't wanna know another kiss. No. far away. ay ah, nakalabas-labas din po ng Santo Tomas. First time kong mag-coffee bean after how many months? <laughs> Mga January siguro ang huli. Hindi pa rin kami nag-aayos kasi sarado pa yung mga restroom dito. Mamaya ako'y mali, Diyoskuhan. Um, ayan na, ayos na ho kami. Nakapag-change outfit and super ready. <laughs> Charot. Ano masabi sa makeup ko? Parang hindi maayos. Ay, hindi po pantay. Mapula. <laughs> hindi po pantay. <laughs> hindi ko nagkapantayan na ang makeup at doon lang ako sa coffee bean. Kring! Uh-uh. Parang ako atang ikakasal sa huwis na rin suot ko. <laughs> mm, kakabugin ko ang bride. Charot. So, excited to see the bride and the groom. excited Hindi. Pero pagkasal na sila, wife, ano, ano tawag nun? The husband and aming ano, dito ang aming dressing room. Nandito kami sa Nuvali, Santa Rosa, charot. At ang sa reception lang po kami na imbitahan at hindi naman para makigulo pa sa sa City Hall at eh, mga tao nga lang ay dapat bilang lamang. At tet, kabila pong dalawa ang naimbitahan <laughs> sa buong kolehiyo. Hmm. Eh, ang ganda naman nung nakikita ko. Dito? No, your face shield is Nakakala ko dito fab. sa polo ko. Because this is an ukay-ukay. Oh. So, parang 90 sa ba? At ito po ang kanyang regalo. Ilalabas na niya. <laughs> House and lot! <laughs> Galing pong probinsya. Sana hindi tayo ma... makulong. Dito. <laughs> Wala akong ambag, sorry. Pero... <laughs> Sabi mo. <laughs> sobrang good news this year. Sa lahat ng nangyari this year. Uh, Bumawi. like this. Uh -huh. Tulad ng pagmamahala ni Kring at ni Leo. Sobrang importante. To keep the faith. Para sa 20. Laban. Baka may, hoy nako baka naman, 2020, may isa pang buwan. <laughs> ano ba to kring? Kami igas lamang, papahirapan mo pa kami ng mga word search. Hindi ko mahanap. Nasa na honeymoon? Nakakatatlo pa lang po, limang minuto nang nagsasagot. Ano na lang kulang mo? Love na lang, Jazz. Love, love. Diyos ko, ang hirap hanapin yung love na yan. Talaga, love Nag-ingat sila Leo, nahanap na lang ang kanilang Sana love sa isa't isa. Oh my God! Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to introduce to you For the first time, as husband and wife, our lovely newlyweds, Mr. and Mrs. Leo and Chris Bennett. Mm. Para sila yung kinakabahan. Kinakabahan. Na-jebs ko na lang. Na-jebs. Putik nang yan. Ang ganda mo. Uy, bakit ganda? Para mo nga sa akin. Gandahan naman. Kinabog namin yung... Congrats! From Pulag to... Keep up, keep up. Keep up, part 3 up, keep up. Keep up. Oh, eh, ay yung pagka-keep up ah. harapan, deliver your message for action. Uh, ano ba? Sobrang happy ko lang na... So, oh, Sobrang happy ko. Basta, anong wish ko sa inyo ay uh, mas maging masaya pa kayo kasi alam ko sobrang happy nyo ngayon. At uh, lalo pag bumuha kayo ng family nyo, sana ay okay na masabi sa isa't isa. Sobrang sa alam ko nandito po na ngayon. At rin po kami uh, special announcement wait, Richard. <laughs> Meron po kami special announcement na alam na naman ng pamilya namin. Pero siguro iba sa inyo ay ngayon pa lang din malalaman na kami ay nag-i-expect po na namin baby. taon na akin. Ayun, I love you. masasabi ano mo review? Mm, sobrang emotional moment. Uh, sobrang sobrang happy mixed emotion kasi uh, happy and also ano pa yung isang emotion? Grateful. <laughs> Grateful. And also, a little bit naiinggit. Yes. Sana all nakaharap na ng Leo at Queen para sa buhay nila. Ah, ikaw, ano masasabi mo kayo? Ayun, extremely happy kaya ka. And I'm also extremely, extreme. Sobrang yung pagka-happy ko, sobrang extreme talaga. Grabe. Kasi, yun nga, na-witness ko talaga yung from start to finish. Though alam ko, panibagong start to, pero at least, ito na nga, nakasal sila. Mas ah, lagi kaming nandito, kahit hindi physically, pero lagi nyo kami matatawagan, uh, at pupumusta, uh, mapagtatanungan, kahit mas expert kayo sa aming dalawa. <laughs> pero lagi kaming nandito for yes, you guys. forever. Yan! <laughs> Ay, ganda ko pa din, oh. And we're... Eh, ano, ay, ano nangyari? Mag-ano siya? Gusto ko yung nabibideo lagi yung mga <laughs> kagulatan mo sa... Hindi, nagulat ako dun sa ang ganda ko parang ano. Dun ako nagmura. Ah. <laughs> Hindi dito. Gets ko naman na. Grabe! O tingnan mo, pre, ang puti. O napaputi ang foundation mo. So, katatapos lang po namin pumunta sa reception ni Kring and Leo. At ngayon ay imimit namin yung isa namin ding friend. There's si Dustin kasi sayang nandito na rin. Saka huling pagkikita rin namin ni Dustin, nung friend kong iyon, ay sa pulag din po. February, Diyos ko, okay ko lang uli nakikita-kita ang mga kaibigan nation. I love it when you call me senorita Nagmamahal pa rin sa'yo, giliw Nalalalutin man, di ko magawa La la la la la laging kasama. Oh, natin, yan. Welcome Where are we? <laughs> Singapore. <laughs> Welcome to Singapore. We Hello. are here at Vista Mall. And we're gonna meet our friend. Hiyaw? Oh, alam nyo, nababano talaga ako sa mga paligid kasi ngayon na lang talaga ako uli lumabas. We are going inside Coffee Project. <laughs> It's been a while to see some friends. Tingin lang ako lumabas. Kanina akin na ng brand. Saan tayo rin nakita? I think... I think... Mount I Pulag. Magpulag po po kami February. February! Yes, okay. Hindi siya inaimbitahan sa kasal. Oo, oh, inaimbitahan sa kasal. But it's okay. Anong message mo? Joke lang, message na siya doon sa oh, kasal na. Ako. Sana po, uh, sa mga susunod na taon, si Just naman po yung ikasal. Namiss mo ako. Mm -hmm. Hindi rin naman. Hindi Then nag-uusap kami naman lagi. Sa ano? Sa Zoom. Sa Zoom. At laging palang guest ako na. Uh, ah, nakailang guesting na ako na. Kaya te, parang hindi kita miss. Oh. <laughs> hindi ko na siya, hindi ko hindi, siya. Siyempre, nakakamiss kapag marami. Ah, oo. Totoo, totoo. Hmm. Kasama natin yung iba pa natin friends. Ano yan? ba tayo dyan? Oo naman. Paano ko pa ikakasal na sila? Sina? Yung mga iba nating friends. O di sila na. Sana all. So, ito lagi kong ina-announce sa lahat. Single pa rin po siya. Single ka pa forever na tayo Uy, single. wag mo mo. Hanggang Ano sabi ng tarot reading? O, nagpa-tarot reading kasi kami. <laughs> ano sabi sa'yo? Secret ba yun? Basta nagpataro trading Maganda. kami. Maganda. yeah, walk in here. Five. <laughs> Pang. Kinabahan naman ako. Misa lang ako makalabas. Te, eh, hayaan mo na. Ganda ng mga halaman. Buti na lang ang souvenir ni Fring ay plants. Plants? Yes. Cute! ngunit na meron Marami na kami kinikita sa YouTube. And we're off to Santo Tomas to meet our last friend to meet. <laughs> Charot. so, ayun nga, na-meet natin si Dustin. <laughs> ah, uh, nakapagkwentuhan lang kami saglit. Kasi, kumain na rin kami, hindi na kami umorder. So, ngayon ay pauwi na kaming Batangas. At may one last stop pa tayo. Ako Batangas pala and Quezon. <laughs> Candelaria, Quezon. Was good. I just did a DNA test. Turns out I'm a hundred percent that bitch. <laughs> You know, yeah, got boy problems that the human in me. Bling bling. I saw him, that's the It could have been a bad bitch. Non committal. <laughs> I did not expect this. Ayun na mga caption. It's a yes. It's a yes for me. <laughs> <laughs> sa dulo, ikaw pa rin hanggang huli. <laughs> Handa na akong maging sa iyo. <laughs> Sino bang hindi magno-no? Ang dami na Ang daming caption. Ang dami ko lang ika-caption sa engagement ring. Gusto ko yung lalaki na lang. Hi everyone! Ba't parang di siya na-surprise? Hindi ako na-surprise tayo. Magkasama kasi kayo. Sasurprise sana kita sa video eh. Bye! The last friend to meet. Minit ko rin kasi si Dustin. Oh. Ikaw ang huli. Ayun ba yan? Kaya ang dami kong... Hindi na ulit kita na isama sa vlog. Pero matagal pa O, ilang ito na. percent ng sugar mo? 8. May 80 ba? 50. Mag-50 ka na. Ah, 50, 50. Busy yan? Visited. na masasabi mo sa Milk Titos of Batangas? Masarap naman siya. Dayo pa ang Milk Titos of Quezon. Milk Titos of Quezon. Sana po makarating na sa amin. <laughs> Ikaw ang mag-franchise. para naman ma-experience ng mga taga-probinsya. <laughs> Milk Titos! Ayan! Miltitos. Dumaan muna kami sa Miltitos para suportahan si Julie, my best friend, the owner of Miltitos of Batangas. At ito na, dito na nagtatapos ang araw na to. So happy to meet some friends. Ang dami ko na-meet today ng mga kaibigan. Sobrang bihira na nga kasi ako lumabas at yan, ihahatid ako ni Vin. Wow, thank you Vin for the opportunity. <laughs> opportunity. Nakapagod pala din. Parang pagod na rin ako ngayong araw. So, ayun lang ang nangyari. Sana ay nagawa kayo sa vlog na ito. Piling ko, eh, magbe-benefit lang naman dito eh. Ay, <laughs> sina cringe. <laughs> At super happy na nakalabas-labas. Yes. Sana ay matapos na talaga ang pandemya nang makalabas-labas talaga ng give na give na ulit. Bye! like and subscribe! subscribe. at Vin Von Bon. On Instagram, at Jazzy Averil. Hindi pala yun ang Instagram ko. At Jazz Averil on Instagram.